Good morning, good afternoon, good evening, my lovely friends on the internet. I hope everyone is doing well. Xo'p, mana bugun sizlar uchun juda ham ajoyib va tushunishga oson bo'lgan yangi hikoya topdim va birgalikda tarjima qilishni boshlaymiz. Hikoyaning nomi hmm, Billy and the Queen. Xo'p, hikoyani boshlashdan oldin bitta yangilik aytib o'tmoqchiman. IELTS o'rganuvchilari ya'ni IELTS o'quvchilari mendan e, IELTS testiga oid video darsliklar chiqarishni so'rashayotganda ya'ni taklif qilib kommentlarda e, buni inobatga olgan holda sizlar uchun ya'ni IELTS o'rganuvchilari uchun asosan e, video darslik tayyorladim bu video darslik ertaga ya'ni chorshanba kuni o'zbekiston vaqti bilan soat 12 da youtube kanalimda chiqadi va tomosha qilishingiz mumkin ozgina uzun video hmm, ozgina emas anchagina 40 minutlik video Э, umid qilamanki zerikib qolmasdan ko'rasiz va o'z fikr mulohazalaringizni albatta э, kommentariyada yozib qoldirasiz ho'p qani bo'lmasam boshladik hikoyani hmm, hikoyani men bir marta o'qib chiqaman doimgidek ikkita pej va keyin har bitta gapni alohida alohida tarjima qilib ketamiz э, va video dars video darslik oxirida sizlarga bitta vazifam bor ya'ni o'zbekcha gapni tarjima qilishga sizlarga beraman u o'zbekcha gap o'tgan safar shu hozirgacha o'tib kelgan hikoyalarimizda o'rgangan narsalarimizga bog'liq bo'ladi tarjimasi videoni ko'rib borsangiz oxirida hmm, vazifani ham ko'rishingiz mumkin qani bo'lmasam boshladik Billy Parker is 14. He has got brown hair, green eyes, and a small nose. He has got a sister too. Her name is Roxanne, but everybody calls her Rox. It's August. Billy and Rox are staying at their grandmother's house in Brighton. One Sunday, Billy looks at his bicycle. It's very, very old. I need a new one, he says. But the question is, how? New bikes are so expensive. It's alright for you, says Rox. I haven't got a bike at all. At that moment, Gran opens the back door. Tea, she says. Billy and Rox go into the house. Gran, says Billy at tea. Do you know how I can make a lot of money? Grant smiles at him. Why do you ask? He wants to buy a new bike, says Rox. Oh, I see. Grant thinks for a minute. Then she says, I know. in the tarjima qilamiz. Billy Parker is 14. Hmm, Billy Parker 14 yosh. He has got brown hair yoki brown hair amerikanchada. Uh, he has has got have bilan bir xil. He has got brown hair. Brown jigarrang brown hair jigarrang soch. Demak, uni jigarrang sochi bor. Green eyes. Green eyes. Uh, yashil ko'zlari. and a small nose va kichik burni. Small kichik, nose burun. Demak, Parker 14 yosh, uni uh, demak unda jigarrang soch, uh, yashil ko'z va kichik burni bor. He has he has got a sister too. Uni singlisi ham bor. A sister too, opasi ham bor. Her name is Roxanne. Her name uning ismi, her name is Roxanne. Hop Roxanne. But everybody calls her Rox. But ammo everybody hamma calls her call degani chaqirmoq. O'zi call telefon qilmoq ma'nosi bor. Ikkinchi ma'nosi call biror kimni chaqirmoq. biror kimni nimadir deb chaqirish o'sha ismini aytib chaqirish nazarda tutganda call bo'ladi lekin but everybody hamma calls chaqiradi her uni rocks demak uni hamma uh, rocks deb chaqiradi it is august it is august hozir demak avgust ekan hozir avgust billy and rocks are staying at their grandmother's house in Brighton. Billy va Rox are staying. Stay degani turmoq, biror joyda turmoq. Are staying mm, ya'ni o'sha joyda misol uchun biror joyda turmoq, tunamoq, tunab qolmoq, yotib qolmoq shunaqa ma'noda. Uh, are staying turyapti at their grandmother's house. At the grandmother hop o'sha buvisi buvisining uyida billi bilan rocks buvisining uyida qayerda buvisini uyi brightonda in brighton demak brightondagi buvisining uyida turyapti one sunday hop bir uh, bir kuni yakshanba bir yakshanba kuni yakshanba kunlarining birida desa ham bo'ladi bir yakshanba kuni Billy looks at his bicycle. Billy looks at look at qara uh, qara qaradi his bicycle velosipediga demak bi, um, bir yakshanba kuni Billy velosipediga qaradi. It is very very old. Bu juda ham eski. Ya'ni velosipedini aytyapti, old eski degani very juda. Hmm. I need a new one. I need a new one. Need degani kerak degani. Biror narsa menga biror narsa kerak desangiz I need bo'ladi. I need. Need a new one. A new one. Yangi bittasi kerak menga. Yangi kerak deyapti. New yangi, a new one degani yangi bitta yangi bitta velosiped kerak demoqchi. A new one deb mana bu joyda bicycle ni nazarda tutyapti. menga yangi bitta velosiped kerak yoki boshqa yangisi kerak desa bo'ladi he says u dedi but the question is how but the question is how lekin the question question degani savol degani but the question lekin savol is how qanday qilib how qanday qilib degani lekin lekin savol qanday qilib New bikes are so expensive. New bikes are so expensive. New yangi, new bikes, yangi velosipedlar, bicycle, bike, um, bicycle, bike ma'nosi o'xshash. Uh, yangi velosipedlar deyapti. Velosipedlar so expensive or so expensive. Expensive degani qimmat degani. So expensive juda ham qimmat. mana so kelyapti juda yam o'tgan hikoyamizda ham juda ko'p chiqdi shu so so expensive juda yam qimmat It's all right for you. It's all right for you. Hop. All right degani yaxshi degani. All right yaxshi degani. I'm all right deydi. Yaxshiman. degani demak it's all right for you deganda demak velosipedni nazarda tutyapti velosipeding senga bo'laveradi yaxshiyu holati yaxshiyu degan ma'noda gapiryapti it's all right for you sen uchun bo'laveradi yaxshiku velosipeding seni velosipeding demoqchi all right yaxshi for you sen uchun for you for uchun you for you sen uchun says rocks I haven't got a bike at all I haven't got a bike at all. Haven't got, have got, haven't got demak yo'q. Menda yo'q a bike, velosiped at all. At all degani umuman degani. At all umuman. I haven't got a bike at all. Menda umuman velosiped yo'q. Hop, at all yana bitta at all yana bitta ma'nosi uh, arzimaydi. Uh, not bilan kelganda not at all deb keladi. Mana shunda arzimaydi degan ma'noda ham ishlatiladi uh, thank you desa not at all hop at that moment gran opens the back door at that moment gran opens the back door o'sha vaqtda o'sha vaqtda at that moment o'sha momentda o'sha vaqtda gran mana gran degani uh, qisqacha uh, grandmother grandmotherni qisqacha shakli grand opens the back door open ochmoq the uh, back orqa door eshik opens the back door orqa eshikni uh, ochdi o'sha vaqtda o'sha paytda demak ular gaplashib turganda roks bilan billi uh, o'sha paytda uh, buvisi orqa eshikni ochdi ti choy dedi. She says, u dedi. Billy and Rocks go into the house. Billy va Rocks go into, go into ichkariga bormoq, ichkariga kirmoq. Go into ichkariga kirmoq, bormoq. Go into the house. House uy. Demak, uy ichiga kirishdi. Gran hmm, buvi deyapti. Gran says Billy at tea billy dedi at tea degani demak choyda choyda degani ya'ni ular choy ichib o'tirgan paytda at tea tea choy degani do you know how i can make a lot of money do you know how i can make a lot of money do you know bilasizmi deyapti how qanday qilib i can make make money degani make money pul ishlab topmoq pul topmoq degani make money make money pul topmoq make a lot of money degani endi a lot of ko'p degani make a lot of money ko'p pul topmoq do you know how i can make a lot of money uh, men qanday qilib uh, how i can make uh, qanday qilib men ko'pgina pul topishimni bilasizmi deyapti Gran smiles at him. Buvi demak buvisi smile degani jilmaymoq uh, at him smile at mana smile bilan ham xuddi look atga o'xshab at bilan keladi ga jilmaymoq uh, look at ga qaramoq smile at ga jilmaymoq gran smiles at him demak buvisi unga jilmaydi why do you ask Why do you ask? Mana why do you ask uh, o'zbek tilidagi nega so'rayapsan? ga to'g'ri keladi. Why do you ask? Why nega? Do you ask? Uh, so'raysan? Uh, nega so'rayapsan? deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Ask so'ramoq. He wants to buy a new bike. He wants to buy a new bike. U want xohlamoq u xohla xohlaydi to buy buy sotib olmoq sotib olishni a new bike yangi uh, velosiped demak yangi velosiped sotib olishni xohlaydi ho'p baykni yana anaqasi hmm, mototsiklni ham bike deydi mototsiklni ham uh, e, bayk deydi ba'zi uh, holatlarda velosiped uh, velosiped mototsikl bike bo'lib keladi says rocks Rocks dedi. Demak, u yangi velosiped sotib olishni xohlaydi, dedi Rocks. Oh, I see. Ah, tushunarli. I see degani tushunarli degani. I see, tushunarli. Juda ko'p ishlatiladi bu. Gran thinks for a minute. Gran thinks for a minute. Buvisi think o'ylamoq, o'yladi for a minute. Bir zum. For a minute. for uchun minute e, minut degani lekin for a minute bu bir mana shu holatda bitta keladi bitta kelganda e, o'sha bir zum bo'ladi bir daqiqa bir daqiqaga o'yladi aytishimiz mumkin buvisi bir daqiqa o'yladi then so'ngra keyin she says dedi i know bilaman ho'p mana hmm, endi sizlarga bermoqchi bo'lgan hmm, vazifamga ham yetib keldik mana siz hozir tarjima qilishingiz kerak mana shu gapni gap bu ayolning o'g'li mening akamning do'sti shuni kommentariyada yozib qoldiring biz mana shuga oid mana shu gapni tarjima qilganingizda ishlatadigan e, grammatikani Э, hikoyada juda ko'p ishlatdik juda ham ko'p tarjima qildik hikoyada juda ko'p uchradi avvalgi hikoyalarimizda demak mana shuni siz mm, kommentda albatta tarjima qilib qoldiring men kommentlaringizni o'qiyman to'g'ri tarjima qilganlarga albatta mendan like ho'p mana do'stlar mana shu bugungi video darsligimizni oxiri edi umid qilamanki bu sizlarga yoqdi agar yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang yoqmagan bo'lsa doimgidek dislayk bossangiz ham bo'ladi ho'p kanalga yangi bo'lsangiz qo'shilishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat